صافي نظفت جديد أرسلوا تعالوا أرسلوا عمو كم الحلويات دي؟ طب ما انا عايز الشيبسي ده خمسة امم ده جميل كلته كله يا جماعة مستنيه يا جماعة مستنيه أمو كمل الفشار ده مم ده جميل انا هاكل كله امو كم الدريتوس ده معايا الشوكولاته دي خمسة دي مم جميله الدوريتو آه، الزوب كام يا عم؟ طب انا معيش فلوس اعمل ايه؟ معيش دعوه يا اعمل ايه؟ ايه ده بصي في ايه هناك حرامي حرامي امسكك صاحبي مثلا حرامي السرقة بقول يا صاحبي أعزوا الجرس وفيديو جديد ودوس على القناة وأعزوا الجرس وفيديو